Yeah, de Peco Producciones. De Peco Producciones. eleva es ponerle una letra Saber que la vida nunca, nunca, nunca espera Y que puedes esperar, pero nunca, nunca llega Seguimos caminando, disfrutando el camino Haya sangre, haya vino, Solo recordando el objetivo A veces lloro, a veces río, ni de mi sombra me fío Pero en la vida siempre confío Recorriendo el río en contra, subo la montaña Aceptando que las piedras el camino me lo marcan Sigo resistiendo, por la pacha me acompaña La corriente empuja fuerte pero nunca me arrastra Tengo miedos, tengo sueño en mi cabeza, siempre pienso Una vez estoy volando, otra vez toco el suelo Duros corazones rudos como los leones El escudo protector no sirve para emociones Libres pensadores que se creen mejores No digan sus opiniones y ni en sus corazones Y si tú crees en la libre economía Pues entonces no te quejes si te robo algún día Sube la temperatura en la caña no actúa. Solo reflejo, no hay espejo Entonces como yo aprendo a la dura, la madura Sácale esa brosura Litros de coraje para vivir la vida pura Kilos de paciencia para que tú se lo asumas Y no me vengas compitiendo, para mí todo suma Venimos, está subiendo, a veces tragozando Pero nunca trabajando, pues ya venimos de abajo Ando aceptando lo que pasa por mi bando Dando acepto todo lo que antes he pasado